Hallo zu einer Folge von Wayne erklärt. Heute der Genitiv. Der Genitiv ist der vierte Fall. Wir kennen schon Nominativ, Akkusativ und Dativ und jetzt kommt der Genitiv noch dazu. Der Artikel für Maskulinum und Neutrum ist des und eines, für Femininum der und einer und im Plural der. Im Gegensatz zu Nominativ, Akkusativ und Dativ haben maskuline und neutrale Nomen außerdem eine Endung, und zwar ist das normalerweise ein S oder ES, wenn es besser zu sagen ist. Also zum Beispiel des Mannes, des Autos, des Hundes und so weiter. Schwache Maskulina bekommen EN oder N statt des S. Maskulinomen enden auf e zum Beispiel wie der Junge, des Jungen, der Name, des Namen. Und dann gibt es noch ein paar andere wichtige Nomen, die Sie sich merken können, und das sind der Student des Studenten, der Herr des Herren, der Prinz des Prinzen und der Mensch des Menschen. Wann brauchen wir den Genitiv? Zwei wichtige Situationen. Einmal für Besitz und das andere Mal für ganz bestimmte Präpositionen. Im Englischen kann man den Genitiv oft mit of ausdrücken, also mit einer Präposition. Aber statt der Präposition können wir beim Genitiv direkt den Artikel und das Nomen schreiben, solange diese tatsächlich im Genitiv stehen. Also zum Beispiel für den Besitz. Wenn der Hund dem Mann gehört, also der Hund ist im Besitz des Mannes, dann ist das der Hund des Mannes. Im Englischen könnte man das mit dem Apostrophe S Possessive übersetzen, also the man's dog, oder mit der Präposition of, the dog of the man. Im Deutschen aber gibt es das Apostrophe S nur für Namen, nie für Nomen und das of ist unnötig, wenn wir einen Genitiv benutzen. Genauso im Neutrum, der Ball gehört dem Kind, dann ist das der Ball des Kindes. Und das Auto gehört der Frau, dann ist das das Auto der Frau. Wir haben also das Ding, was besessen wird, das Auto, der Ball, der Hund und dann die Besitzer. Und die Besitzer stehen im Genitiv und erklären damit genauer, wem nun dieser Hund, Ball und Auto gehört. Die folgenden Präpositionen stehen ebenfalls mit Genitiv, trotz, während, wegen, statt und außerhalb, innerhalb, oberhalb, unterhalb. Sie sehen hier ein paar Beispielsätze, die zeigen, wie es dann funktioniert. Also trotz des schlechten Wetters, Genitiv, während des Fußballspiels, Genitiv, wegen der Prüfung, statt des neuen Films außerhalb der Stadt. Die sollten Sie sich einfach merken, diese Präpositionen stehen immer mit Genitiv. Ganz wichtig ist, dass der Genitiv immer hinter dem Besitz steht. Ein ganz typischer Fehler, wenn man vom Englischen herkommt, ist es, über das Apostrophe S nachzudenken und dadurch entweder auch das Apostrophe S zu benutzen oder aber die Reihenfolge zu vertauschen. Aber im Deutschen ist es so, erst der Besitz, also der Hund, dann der Besitzer und der Besitzer im Genitiv, der Hund des Mannes. Wie im Englischen auch kann man im Deutschen den Besitz auch mit einer Präposition ausdrücken. Also das of ist im Deutschen von und von steht mit Dativ. Ob man also Genitiv oder von plus Dativ benutzt, ist egal, es drückt das gleiche aus, ist entweder Präferenz oder aber äh, was schneller geht. Das heißt, der Hund des Mannes und der Hund von dem Mann sind genau das gleiche. Es ist the dog of the man bei beiden Dingen. Das Auto der Frau ist das gleiche wie das Auto von der Frau. Einmal Genitiv, einmal von und Dativ. Der Ball des Kindes ist das gleiche wie der Ball von dem Kind und die Hausaufgaben der Studenten ist das gleiche wie die Hausaufgaben von den Studenten. Hier noch eine Tabelle mit den Artikeln und Adjektivendungen in allen vier Fällen. Drucken Sie sich die ruhig aus, die hilft Ihnen beim Erinnern. Für den Genitiv im bestimmten Artikel hätten wir also des, der, des, der die Adjektivendungen sind immer en, des Alten, der Jungen, des Kleinen, der Alten. Und dann müssen wir in Maskulin und Neutrum noch es anhängen, also Mannes und Kindes, bei Feminin und Plural nicht. Der unbestimmte Artikel im Genitiv ist eines, einer, eines, kein Artikel im Plural. Und die Adjektivendung ist ebenfalls en, wenn es einen Artikel gibt und er im Plural, weil es dort keinen Artikel gibt, der schon eine Endung anzeigen würde und damit muss das Adjektiv die Endung zeigen. Und ob bestimmt oder unbestimmt ist egal, die Endung es in maskulinem Neutrum muss auch hier sein, also eines alten Mannes, eines kleinen Kindes, aber ohne Endung einer jungen Frau und alter Männer. Das war's, tschüss.